Quem me ama, obedece minha palavra. Quem me ama, o que eu disser, irá guardar. Quem me ama, obedece minha palavra. Sim, e o mandamento que eu disser, irá guardar. Na verdade, muitos dizem: Eu te amo, meu Senhor, mas me negam com suas obras. Em verdade, não me amam. Isaías bem falou. Só com os lábios me confessam. palavra. Quem me ama, o que eu disser, irá guardar. Quem me ama, obedece minha palavra. Sim, e o mandamento que eu disser, irá guardar. Na verdade, muitos dizem, eu te obras. Em verdade me odeiam, estão mentindo ao falar. Suas obras me aborrecem. Nem todo que diz este sim entrará em todo que diz Senhor, Senhor. Entrará no reino de meu Pai. Mas o que faz sua vontade, este sim este sim. Na verdade, muitos dizem: Eu te amo, meu Senhor, mas me negam com suas obras. bem falou, só com os lábios me confessam. Nem todo que diz Senhor, Senhor este sim entrará. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de meu Pai. Mas o que faz sua vontade, este sim. obedece minha palavra e o mandamento que eu disser irá guardar.